哦，上次明明 A 区说要写那个《Mirror Mask》电影的心得，结果现在都还没写。他要说什么？他要写他的功课什么的。对啊，而且他作业根本就还没写。下次见到他涂啊肛门。他的房间是木门诶。啊，木门？下次见到他涂啊木门。我没有。木门的外面是肛门。肛门木门的前面。 下次就突破他的肛门，突破他的木门。